ओके जी इस सेशन के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे पास कुछ सिनेरियो होता है जब आप प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं या प्रोजेक्ट के लिए डेटाबेस बना रहे होते हो या किसी पीएचपी या हमारे पास समझ लें कि किसी और सर्वर साइड लैंग्वेज से जब आप काम कर रहे हैं या किसी फ्रेमवर्क से काम कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों की हमें जो है वो थोड़ी सी ख्याल रखनी पड़ती है कि क्या उसमें क्या किस तरह के सिनेरियो होते हैं देखिए होता है कि हमारे पास जब भी किसी तरह की पेरेंट टेबल होती है और चाइल्ड टेबल अब पेरेंट टेबल वो होती है जिसमें आप प्राइमरी कीज वगैरह लगा रहे होते हैं चाइल्ड टेबल में भी अपनी एक संभालेंगे प्राइमरी की होती है लेकिन चाइल्ड टेबल से आपकी कुछ फॉरेन कीज भी अप्लाई हो रही होती है यानी दो टेबल्स के बीच में प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशनशिप हम दे रहे होते हैं लेकिन किसी भी टेबल्स के अंडर ये जो आपके रिलेशनशिप होते हैं उनके ऊपर हम कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं सही है कि अगर एक टावल दूसरे टावल के साथ कोई रिलेशनशिप कर रही है तो उसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज अलाउ होंगी कौन कौन सी वैल्यूज अलाउ नहीं होंगी या क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस होंगी क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी तो सबसे पहले मैं एक टाबल क्रिएट कर लेता हूं अभी हमने एक टाबल बनाया हुआ था प्राइमरी की वगैरह लगा के हमारी एम्प्लॉय की टाबल थी मैं उसको ड्रॉप कर रहा हूं और उसके बाद हम उसको फिर से बनाएंगे कुछ अलग तरीके से crop table ये जो है डिलीट हो चुकी है अच्छा अब याद रहे कि जो टेबल आपकी पेरेंट होगी सबसे पहले वो बनानी है तो मैं जो ये सिनेरियो ट्राई कर रहा हूं वो होगा एक टेबल मैनेजर का क्रिएट टेबल मैनेजर उसके अंदर दो कॉलम होंगे कौन से एक होगी मैनेजर आईडी इंटीजर प्राइमरी की और दूसरा हमारे पास होगा मैनेजर का नाम जो होगा वर चार और ये उसकी लेंथ जो भी आप देना चाहते हैं दैट्स इट एक टाबल होगी मैनेजर की दूसरी होगी हमारी एम्प्लॉय की टाबल तो एम्प्लॉय की टेबल के ऊपर आईडी का कॉलम प्राइमरी की नेम और उसके अलावा बाकी कॉलम ये जो है मैं इनको हटा देता हूं हम थोड़ा सा इसको ज्यादा लंबा नहीं करना चाह रहे जो हमारा समझ लें सिनेरियो है बस उसी को टेस्ट करना ठीक है तो मैनेजर की टेबल पहले बना देनी है मैं यहां पे आके इसको क्रिएट कर देता हूं हमारे पास मैनेजर की टेबल बन चुकी है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम मैनेजर तो आपको एक टेबल नजर आएगी जिसमें दो कॉलम है मैनेजर आईडी और मैनेजर का नाम ठीक हो गया उसके बाद एक टेबल बनाने जा रहे हैं एम्प्लॉय का एम्प्लॉय के टेबल के ऊपर हमने क्या करना है एक आईडी का कॉलम है और उसके बाद इसका एक नाम है उसके अलावा सैलरी है और तीसरा कॉलम जो है सैलरी उसके बाद हमने देना है चौथा कॉलम जो होगा एज अ फॉरन की अभी कॉलम कौन सा होगा मैं यहां पे आके मैनेजर आईडी ये भी बना सकता हूं कॉलम यानी जिस टेबल के साथ मेरा रिलेशनशिप होने जा रहा है वो है हमारी मैनेजर्स की टेबल ऐसे ही है ना उसके अंदर अगर कॉलम का नाम एम है तो यहां पे भी एम लिखना लाजमी नहीं है आप चेंज कर सकते हो सही है बहुत सारे सिनेरियोज में लोग क्या करते हैं कि सिमिलर रख देते हैं तो वो भी अच्छी बात है कि कन्फ्लेक्शन नहीं होती नाम का थोड़ा अंदाजा हो जाता है कि यार वहां से जो आ रहा है मैनेजर आईडी तो यहां पे भी हम क्या बना देते हैं मैनेजर आईडी ही बना देते हैं तो आप एम रखें मैनेजर आईडी रखें नाम से डिफरेंस कोई नहीं होता हाँ डेटा टाइप सिमिलर होनी चाहिए ये लाजमी कौन सा क्लियर हो गया वहां पे एम आई डी यहां पर भी एम आई अब ये कॉलम क्या करेगा फॉरेन की रिलेशनशिप बनाएगा फॉरेन की रिलेशनशिप किसके साथ हमारी जो टेबल है कौन सी रेफरेंसेस मैनेजर टेबल यानी ये कॉलम इस टेबल का है एम्प्लॉय की टेबल का है जो किसके साथ रिलेशनशिप करने जा रहा है फॉरेन की के थ्रू मैनेजर की टेबल के साथ ठीक हो गया और यहां पे आके हमने बताना है एमआईडी ये एमआईडी मैनेजर की टेबल का और ये एम किसका है एम्प्लॉय के टेबल सही है अगर आप चाहते हो इस कॉलम का नाम अलग हो तो बेशक आप डिफाइन कर सकते हैं इट्स अप टू यू ठीक हो गया अब मैं यहां पे आता हूं और अभी तक कोई सिनेरियो में अप्लाई नहीं करा जैसे normal primary key foreign key apply करते हैं वैसे ही कर देते हैं और इस टेबल को भी कर लेते हैं क्लियर कौन सा क्लियर हो गया तो हमारा क्या हुआ दो टेबल बन चुकी एक टेबल है एम्प्लॉय की दूसरी है हमारे पास मैनेजर की सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय इसको सिलेक्ट करते हैं एग्जीक्यूट करते मैनेजर आईडी और हमारे पास क्या है एम्प्लॉय सॉरी मैनेजर की टेबल और हमारे पास एम्प्लॉय की टेबल जिनमें दोनों टेबल में एक आपका मैनेजर आईडी मैनेजर्स की टेबल का दूसरा मैनेजर आईडी इंप्लॉय के टेबल का कौन सा क्लियर हो गया अब एक काम कर लेते हैं यहां आते हैं इसको हमने कौन से डेटाबेस के अंदर अप्लाई किया था इसका नाम है टेस्टिंग कंस्टेंट्स मैं इस डेटाबेस के अंदर जाता हूं रिफ्रेश करते हैं टेस्टिंग कंस्टेंट्स ये रहा मैं इसको थोड़ा डायग्राम में शो कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि हमारे पास ये टेबल्स किस तरह से रिलेशनशिप है ठीक हो गया अब आप यहां पे देख सकते हैं कि ये टेबल्स किस तरह से रिलेशनशिप में काम कर रहे हैं ठीक है एक टेबल है मैनेजर का दूसरा टेबल है एम्प्लॉय का अब होता क्या फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे आके मैनेजर के टेबल में कुछ मैनेजर्स का डेटा एड कर देता यहां पे आके हम रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं इंसर्ट इनटू मैनेजर वैल्यूज अब मैनेजर आईडी मैनेजर आईडी अगर आप दे रहे हैं वन अब वन देने की जरूरत है क्योंकि हमारे पास ये आइडेंटिटी नहीं है कौन सा क्लियर हो गया ये आइडेंटिटी नहीं है नीचे एम्प्लॉय का कॉलम हमारे पास आइडेंटिटी है ये सी आइडेंटिटी तो जहां आइडेंटिटी लगी है उस कॉलम को वैल्यू देने की जरूरत नहीं है जहां नहीं लगी वहां पे वैल्यू देने की आपको जरूरत है तो मैनेजर आईडी आपको देनी है उसके बाद आपने क्या देना है मैनेजर का नाम मैं कह देता हूं कि भाई मैनेजर है हमारा एबीसी और यहां पे आके आपने कॉपी करना है ऐसे दो तीन मैनेजर एड करवा देना ठीक है सेकेंड आई वाला यहां पर होगा सपोज हसन थर्ड आईडी वाला हमारे पास होगा सपोज खलात ठीक है और ऐसे ही हमने कुछ और रिकॉर्ड एड कर देना है ठीक है जी ये जेद है उसके बाद उसारम है ये हो चुका अब मैं इन पांचों रिकॉर्ड्स को एट अ टाइम एड कर देता हूं मैनेजर्स की टाबल अब यहां पे आके आपने इसको सिलेक्ट करके देखना है कि मैनेजर्स की टेबल में कितने रिकॉर्ड पड़े पांच रिकॉर्ड अब मैं चाहता हूं इन पांच रिकॉर्ड्स को जाहिर है क्या होगा इस टेबल में जितने भी मैनेजर आप ऐड करोगे और यहां पे जितने भी इंप्लाइज ऐड करोगे हर एम्प्लॉय के सामने आप बताएंगे कि उसका मैनेजर कौन कौन सब क्लियर हमने नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करके दो टेबल्स को अलग अलग रखा है मैनेजर्स का टेबल इसीलिए अलग बनाया है ताकि जब भी बार बार आपका कोई भी फॉर एग्जाम्पल कल को सेम नाम से अगर कोई मैनेजर आ जाता है तो उसका हम कैसे मालूम करेंगे सही है सपोज अभी एक मैनेजर है जिसका नाम है हसन कल को दूसरा हसन भी आ जाता है ना तो आप अगर वहां पे एम्प्लॉय के टेबल में ही मैनेजर के नाम का यहां पे आप डिफाइन कर देते कि भाई एक मैनेजर का नाम है यहां पे एड कर देते सही है अब अगर दो हसन है और यहां पे पंद्रह एम्प्लॉज एक हसन के पंद्रह एम्प्लॉज दूसरे हसन के आपको कैसे मालूम होगा कि यार कौन से हसन के कौन से एम्प्लॉज है और कौन से हसन के कौन से एम्प्लॉज है सही है तो वो मालूम होगा हमारे पास किस वे में मैनेजर आईटी से इसीलिए हमने उसको अलग टेबल में रखा है कि कल को नाम सिमिलर हो सकता यहां तक कौन सा क्लियर है ठीक हो गया अब हमें क्या करना है यहां पे आके हमने इसी तरह एम्प्लॉय के टेबल में भी कोई डेटा इंसर्ट कर देना है मैं यहां आता हूं इंसर्ट करते हैं डेटा इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या है एम्प्लॉय वैल्यूज अब आपको पता है एम्प्लॉय आईडी आपकी आइडेंटिटी है तो उसकी वैल्यू देने की जरूरत नहीं है बाकी नाम आप डिफाइन करेंगे यहां पे आके आपने नाम डिफाइन कर लिया फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं अली उसके बाद आपने कहा कि भाई यहां पे जो है इसका सैलरी जो है वो क्या होनी चाहिए सैलरी कर देते हैं फॉर एग्जांपल थर्टी थाउजेंड उसके बाद हमारे पास क्या है एम अब देखिए एम यानी इसका मैनेजर कौन होगा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहां से आके आपने वो आईडी पास कर देनी अभी हम सिर्फ यहां पे आईडी पास कर रहे हैं कल को हम यही आईडीज कहां से यूजर्स से सिलेक्ट करवाएंगे number of manager by using drop down और ये इस तरह से आपका काम हो रहा होगा तो मैं यहां पे आके मैनेजर की आईडी पास कर देता हूं टू यानी अली का मैनेजर कौन होगा हसन कौन सा क्लियर हो गया अब एक रिकॉर्ड में इंसर्ट करवा दे एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया इसी तरह मैं यहां पे आके मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एड करवा देता एक अली के बाद अहमद अहमद का यहां पे आके कर देते हैं कि जो भी थ्री होगा वो एज ए संभल लें क्या होगा इसका मैनेजर होगा फिर यहां पे आ जाता है हमारे पास अली गुल और इसकी सैलरी जो भी रहने दे इसका भी जो मैनेजर है वो वन आईडी वाला है ठीक है बेटा तो हमारे पास कुछ नंबर ऑफ एम्प्लॉज जिनकी हमने वैल्यूज एड कर ली है और आपको यहां पे नजर आएगा कि किस तरह से टेबल बन चुके अब यहां पे नोट करें कि हमारे पास एक है मैनेजर्स का टेबल सही है दूसरा है हमारा एम्प्लॉज का टेबल अब यहां पे जितने भी मैनेजर एड हैं इनमें से आपको नजर आ रहा होगा वन पे ए बी सी है टू पे हसन है थ्री पे खलाद और फोर पे जैद है और फिफ्थ पे उसारम अब यहां पे एम्प्लॉज वन आईडी वाले एम्प्लॉय का मैनेजर कौन है जिसकी आईडी टू है यानी हमारे पास ये जो हसन है वो क्या है एज अ क्या है एज अ मैनेजर है किसका अली का इसी तरह अहमद का मैनेजर कौन है जिसकी आईडी थ्री है तो खलाद एज अ मैनेजर है किसका अहमद का इसी तरह अलीगुल का जो मैनेजर है वो कौन है वो एबीसी कौन सा क्लियर हो गया अब सिनेरियो ये आता है कि कल को एक मैनेजर कंपनी छोड़ के चला जाता सपोज एबीसी ने कंपनी छोड़ दी कौन सा क्लियर है लेकिन एम्प्लॉयज अभी तक हमारे पास कंपनी में काम कर रहे हैं ठीक हो गया तो यहां तो ये करेगी कंपनी के उस बंदे की जगह पे कोई दूसरा बंदा अपॉइंट करेगी या उन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का नया मैनेजर बनाएगी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एक काम तो ये करेगी दूसरा कंपनी क्या कर सकती है कि जो आपका अभी मैनेजर नहीं है तो आप उन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को कहेंगे कि अभी आपका मैनेजर नहीं है very soon we are going to समझ लें कि अपॉइंट अदर मैनेजर तब तक के लिए आपके इस आपके कॉलम के अंदर या इन एम्प्लॉयज का जो मैनेजर है वो आपकी मैनेजर आईडी क्या रखनी है नल रखनी है है ना ओके उसके बाद हमारे पास होता क्या है कि अगर वो मैनेजर जो आप मैनेजर्स की टेबल में आपने जिसका रिकॉर्ड रखा है जिसकी आईडी वन है नाम एबीसी है अगर आप इसको करते हैं डिलीट सही है या वो कंपनी छोड़ के जा रहा है तो मैं यहां पे आगे कहता हूं कि भाई डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम क्या है manager where manager D is equal to one के एबीसी साहब जो है वो अभी कंपनी छोड़ के जा रहे हैं लेकिन एबीसी के अंडर में अलीगुल काम करता है अलीगुल क्या है इज अ एम्प्लॉय तो क्या ये अलाउ करेगा सही है अभी तक मैंने उस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई लेकिन क्या ये अलाउ करेगा तो यहां पे आके देखेंगे ये आपको कहेगा ऐसे नहीं होगा वजह क्या है वजह सिंपल है कि अगर आप मैनेजर डिलीट कर रहे हैं तो पहले उसके एम्प्लॉयज डिलीट करके आओ क्या डिलीट करके आओ एम्प्लॉयज यानी पहले चाइल्ड टेबल से पूरा डेटा डिलीट होगा फिर मैनेजर से डिलीट कर सकते कौन से क्लियर हो गया ये है नॉर्मल फॉरेन की और आपके प्राइमरी की रिलेशनशिप का काम लेकिन एक चीज और नोट करें अब यहां पे बहुत सारे ऐसे मैनेजर हैं जिनके अभी तक कोई इंप्लाइज नहीं है कौन सा क्लियर हो गया सपोज मैं यहां पे बात करता हूं यहां पे उसारे में फिफ्थ नंबर पे इज क्या है एक मैनेजर है जिसका कोई भी एम्प्लॉय यहां पे नहीं है लेकिन अगर आप इस बंदे को यहां से जिसकी मैनेजर आईडी क्या है फाइव है इसको डिलीट करने की कोशिश करते हैं तो ये आपको डिलीट करने देगा वजह क्या है सिंपल कि अभी तक ये डेटा मैनेजर्स की टेबल में ही है इस डेटा का वहां पे कोई एग्जिस्टेंस नहीं कौन सी टेबल में एम्प्लॉय के टेबल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ऐसा नहीं कि सारा डेटा डिलीट नहीं होगा सिर्फ वो डेटा डिलीट नहीं होगा जो उस टेबल में एज अ रिलेशनशिप में कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक अच्छा ये बात हो गई यहां तक कि हम इस तरह से नहीं कर सकते लेकिन अगर आप कोई और लाइक थ्री आईडी वाला मैनेजर डिलीट करना चाहते हैं तो उसका भी ऑलरेडी वहां पे कोई ना कोई इंप्लॉय है तो इस तरह से आपको ये अलाउ नहीं करेगा तो बेटा जब आपने फॉरेन की दी थी उसी टाइम पे एक हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो हम सेट करते हैं यानी जब आप मैनेजर्स की टेबल के साथ रिलेशनशिप कर रहे थे ना उसी वक्त आप रिलेशनशिप पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा सकते सही है अब वो रेस्ट्रिक्शन दो चीज़ों पे हो सकती है ऑन डिलीट पे भी और ऑन अपडेट पे भी कि अगर इस टर्बल जिसके साथ आप रिलेशनशिप करने जा रहे हैं मैनेजर की टेबल है ना वो उसमें अगर कोई डेटा डिलीट है या डिलीट होता है तो यहां क्या होना चाहिए ऑन डिलीट पे क्या होना चाहिए यहां पे समझ में आ रहा है फिर वहां पे अगर कोई डेटा क्या होता है मैनेजर्स की टेबल में अपडेट होता है तो यहां पे क्या होना चाहिए कौन से क्लियर हो रहा है तो मेजोरिटी अगर आप कुछ भी नहीं देते तो ऑन अपडेट और ऑन डिलीट चले डिलीट पे तो सामने आ गया ना एक काम कर लेते हैं यहां पे आके मैं एक मैनेजर की आईडी क्या कर देता हूं बेटा अपडेट करता हूं क्योंकि आईडी तो रिलेशनशिप में ना स्टेबल के साथ नाम नहीं मैनेजर का नाम अपडेट करोगे हो जाएगा मैनेजर का नाम अपडेट करोगे हो जाएगा भले उस टेबल में हो या ना हो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है हाँ मैनेजर की आईडी अगर आप मैनेजर की आईडी क्या करते हैं अपडेट करते हैं तो ये आपको अलाउ करता है या नहीं करता ये चेक करते हैं क्योंकि मैनेजर की आईडी ही है जो मैनेजर्स के टेबल से रिलेशनशिप कर रही है किससे एम्प्लॉय के टेबल के साथ तो मैं यहां पे आके अपडेट करता हूं मैनेजर की आईडी और वैल्यू क्या देता हूं मैं कर देता हूं सिक्स क्योंकि इस तरह की कोई आईडी है नहीं ना सही है मैंने अपडेट करो टेबल टेबल का नाम क्या है मैनेजर और सेट करो मैनेजर की ID where manager ID is equal to suppose मैं कर देता हूं टू यानी जहां पे मैनेजर की आईडी टू है उसकी आईडी क्या कर दो सिक्स कर दो क्या ये करने देगा यानी हसन की आईडी पहले क्या है टू है ना मैं अपडेट करके क्या रखना चाहता हूं सिक्स रखना चाहता हूं मैं इसको करता हूं सिलेक्ट और इसको देखते हैं कि किस तरह से काम कर रहा है ठीक है जी अपडेट की क्यूरी हमने यहां रखी है सेलेक्ट दिस एग्जीक्यूट क्या हुआ ये अपडेट भी नहीं करने देगा कि मैनेजर की आईडी को आप अपडेट नहीं कर सकते कौन सा क्लियर यहां तक क्योंकि यही मैनेजर की आईडी किस रिलेशनशिप में दूसरी टेबल के साथ उसमें ये वैल्यू पड़ी है वहां पे कौन सा क्लियर है लेकिन एक चीज याद रखिएगा कौन सी आपने एक चीज नोट की होगी कि मैंने मैनेजर की आईडी या मैनेजर की टेबल जब बनाई तो इसको आइडेंटिटी नहीं रखा क्यों जब मैंने मैनेजर्स की टेबल बनाई तो उसको आइडेंटिटी नहीं रखा क्यों इसीलिए कि बेटा जब आप इसको आइडेंटिटी देंगे ना तो फिर भी आपका वो अपडेट नहीं होगा भले वो रिलेशनशिप में हो या ना हो समझ में आ रहा है अभी ये मैनेजर आईडी तो रिलेशनशिप में जिसकी वजह से वो अपडेट नहीं करने दे रहा लेकिन आप नॉर्मल टेबल बनाओ जो दोनों टेबल से रिलेशनशिप नहीं करता मेरा कहने का मकसद सिंपल ये है create a table table name is ABC सही है इसको कर देते हैं ID integer primary key identity क्या दे दिया हमने इसको आइडेंटिटी इसी तरह मैं एक दूसरा कॉलम भी बना देता हूं इसके अंदर नेम और उसको कर देते हैं वर्चार और उसकी लेंथ कुछ भी अब अगर आपने इसको आइडेंटिटी दे दी तो इसका मकसद क्या हुआ मैं यहां आता हूं इसको क्रिएट करते हैं टेबल को पर एक डेटा इंसर्ट कर देते हैं इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या है भाई एबीसी वैल्यूज अब पहली आईडी मैंने नहीं देनी क्योंकि आपको पता है आइडेंटिटी कॉलम है अब ये खुद ही क्रिएट करता रहेगा मैं यहाँ पे नाम कर देता हूँ उसके अंदर पास मैं कर देता हूँ एबीसी वन टू थ्री ये नाम सिलेक्ट करते हैं और ये रिकॉर्ड करते हैं इंसर्ट हो गया इंसर्ट अब सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एबीसी और इसको सिलेक्ट करके चेक करते हैं बेटा एबीसी की टेबल में व, आ, uh, क्या पढ़ा है डेटा आईडी वन पढ़ी है अभी कोई ये एबीसी टेबल किसी टेबल के साथ रिलेशनशिप पे है नहीं है लेकिन मैं अपडेट करने की कोशिश करता हूं अपडेट करो कौन सी टेबल एबीसी की सेट करो उसका आईडी वाला कॉलम टू है ना where ID is equal to one तो ये क्या कहेगा पढ़ो cannot update identity column सही है किसी टेबल के आपके कॉलम पे आपने अगर आइडेंटिटी लगाया तो वो तो नॉर्मली ही अपडेट नहीं होगा ये माइंड में बिठा दो सही है शायद आपको लगे कि शायद इसकी वजह से नहीं हो रहा अपडेट तो ये अलग बात है वो रिलेशनशिप की वजह से अपडेट नहीं हो रहा ठीक है इसीलिए मैंने जब मैनेजर का टेबल बनाया तो उसमें आइडेंटिटी नहीं दिया ताकि वो अपडेट हो जाए अच्छा अब अगर इसी को मैं अभी करता हूं ड्रॉप ड्रॉप टेबल टेबल का नाम क्या है बेटा एबीसी इसको करते हैं यहां पे आके ड्रॉप कर देते हैं एबीसी को करते हैं ड्रॉप ड्रॉप हो गई टेबल मैं यहां आता हूं अब इससे आइडेंटिटी हटाता हूं और इसको करता हूं क्रिएट अब सही है एबीसी टेबल को फिर से क्रिएट करते हैं और उसमें एक वैल्यू फिर से इंसर्ट करते हैं वैल्यू भी इंसर्ट हो गई अच्छा अब वैल्यू देनी पड़ेगी क्योंकि आइडेंटिटी नहीं है तो आपको ये फर्स्ट कॉलम यानी आईडी वाले कॉलम की वैल्यू देनी पड़ेगी चले जी वैल्यू दे भी दी है हमने सिलेक्ट करके देखते हैं वैल्यू पड़ी है पड़ी है सही है एबीसी कॉलम के पहले कॉलम आईडी पे अभी कोई आइडेंटिटी नहीं है हाँ प्राइमरी की अप्लाई है आइडेंटिटी नहीं है अब इसको मैं अपडेट करने की कोशिश करता हूं तो ये अपडेट हो गया क्योंकि उस पर अभी आइडेंटिटी नहीं है तो जिस कॉलम पे आइडेंटिटी लग जाता है वो कॉलम कभी भी अपडेट नहीं होता ये माइंड में बिठा दो सही है लेकिन अगर बात की जाती है रिलेशनशिप्स की तो बेटा रिलेशनशिप्स के अंदर जो हमने अभी लगाया हुआ रिलेशनशिप उसकी वजह से वो अपडेट नहीं हो रहा ना के आइडेंटिटी कॉलम की वजह से कौन से क्लियर है यहां तक राइट अब बात करते हैं कि हमारे पास अपडेट भी नहीं हो रहा ना ही डिलीट हो रहा यानी पेरेंट टेबल से अगर आपने प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप दिया हुआ है तो ना डेटा अपडेट होगा ना डेटा डिलीट होगा अगर वो रिकॉर्ड यानी कोई ऐसा मैनेजर जिसका रिकॉर्ड एम्प्लॉय के टेबल्स में भी है एग्जिस्ट करता है तो ना वो मैनेजर्स का रिकॉर्ड अपडेट होगा ना वो डिलीट होगा सा क्लियर लेकिन आपको कोई कल को यूजर कहता है जिसकी वेबसाइट बना रहे हैं कि नहीं यार ये तो होना चाहिए ठीक है कि मैनेजर को जब मैं डिलीट करूं तो डिलीट हो जाए जब मैं डिलीट करूं तो डिलीट भी हो जाए अपडेट करूं तो अपडेट भी हो जाए लेकिन एक चीज और कौन सी कि अपडेट तो होगा डिलीट भी होगा लेकिन क्या चाइल्ड टेबल पे फर्क पड़े या ना पड़े ठीक है इसको सिलेक्ट करके देख लेते हैं दोनों टेबल को ये रही दोनों टेबल्स एक है मैनेजर का टेबल दूसरा है एम्प्लॉय का टेबल सिलेक्ट करते हैं इसे श्योर है डेटा बेटा सही है अब मैनेजर्स की टेबल में कितने रिकॉर्ड पड़े हैं चार और एम्प्लॉय के टेबल में कितने रिकॉर्ड पड़े तीन अब हमारे पास मैनेजर की आईडी जो यूज हो रही है वहां से कितनी है वन और थ्री और टू यानी ये तीन आईडीज हमारी यूज हो रही है एज अ एम्प्लॉय के टेबल में यानी ये तीन मैनेजर जो किस मैनेजर की टेबल से आ रहे हैं और एज अ एम्प्लॉज के मैनेजर सर्व कर रहे हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहां तक ठीक है अब आपको कल को यूजर कहता है कि यार ये क्या करें कि हम जब डेटा डिलीट करें ना मैनेजर्स की टेबल से भले वो चाइल्ड की टेबल में भी हो या एम्प्लॉय के टेबल में भी हो तो वहां से भी डिलीट हो जाए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हाँ लेकिन अगर आप चाइल्ड टेबल यानी कौन सी टेबल टेबल यहां पे टेबल कौन है एम्प्लॉय है ना एम्प्लॉय की टेबल का सारा डेटा डिलीट करके मैनेजर की टेबल से डिलीट करेंगे हो जाए क्यों क्योंकि आपको पता है अगर उस टेबल में इसका कोई रिलेशनशिप होगा ही नहीं तो वैसे ही डिलीट हो रहे हैं वो कॉलम या वो रिकॉर्ड चौथी आईडी वाला मैनेजर यहां पे जेद है उसका कोई इंप्लॉय है यहां पे नहीं है अगर मैं अभी इसको डिलीट करूं तो हो जाएगा ना इसका मकसद जिस रिकॉर्ड का वहां पे कोई वास्ता नहीं है वो डिलीट वैसे ही हो रहा है सही है तो अगर हम चाइल्ड टेबल या एम्प्लॉय टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देते हैं तो यहां के रिकॉर्ड भी वैसे ही डिलीट हो जाएंगे कौन सा क्लियर हो गया लेकिन मैं ऐसे नहीं चाहता मैं चाहता हूं कि मुझे चाइल्ड टेबल या हमारी एम्प्लॉइज के कल को 100 एम्प्लॉज हो मैं सबको डिलीट करूं एक मैनेजर की वजह से फिर मैं एड करूं ये अच्छी प्रैक्टिस थोड़ी है तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें एक रेस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी रिलेशनशिप के ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी तो मैं सबसे पहले इन टेबल्स को करूंगा ड्रॉप एक टेबल है ड्रॉप टेबल मैनेजर यानी दोनों को फिर से बनाऊंगा या मैनेजर को रहने ही दो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन हमारी दूसरी टेबल जो है उसको डिलीट करना पड़ेगा लेकिन मैं चाहता हूं दोनों को ड्रॉप करें अच्छा ड्रॉप में भी एक याद रहे चीज कि पहले एम्प्लॉय ड्रॉप करेंगे फिर मैनेजर ड्रॉप करेंगे कौन सा क्लियर है पहले एम्प्लॉयर ड्रॉप होगा चले जी मैनेजर करके ड्रॉप देखते हैं आपको ड्रॉप भी नहीं करने देगा क्योंकि कहेगा यार इसमें जो स्ट्रक्चर और वैल्यूज है वो किसी दूसरी टेबल से जुड़ी हुई है सही है तो पहले एम्प्लॉय के टेबल को ड्रॉप भी करना है तो डिलीट और ड्रॉप दोनों पे रेस्ट्रिक्शन लग जाती हैं ठीक है अब देखें दोनों हो गए पहले मैंने एम्प्लॉय को ड्रॉप किया फिर मैनेजर को ड्रॉप किया तो दोनों ड्रॉप हो चुकी अब मैं क्या करूंगा सबसे पहले मैनेजर का टेबल करता हूं क्रिएट तो यहां पे आके मैंने एक मैनेजर का टेबल क्रिएट करना है क्रिएट टेबल मैनेजर ठीक है बेटा मैनेजर का टेबल हमारा हो गया क्रिएट अब हम क्रिएट करने जा रहे हैं क्या एम्प्लॉय का टाबल एम्प्लॉय के टाबल को अब क्रिएट करने के वक्त हमें क्या देने हैं दो रेस्ट्रिक्शन देने ऑन डिलीट पे क्या हो और ऑन अपडेट पे क्या सा क्लियर है अब क्या करना है मैं चाहता हूं ऑन अपडेट पे या ऑन डिलीट पे कैस्केड हो क्या हो कैस्केड अब कैस्केड अगर आप देते हो तो इससे क्या होता है इसका मकसद अगर आपके मैनेजर की टेबल से आपने कोई भी चीज डिलीट की तो उस टेबल के उस कॉलम या रिकॉर्ड से जो भी डेटा जुड़ा हुआ है वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा समझ में आ रहा है यानी अगर कोई मैनेजर है उसका नाम है एबीसी और उसके पंद्रह एम्प्लॉज हैं सही है तो अगर एबीसी डिलीट होगा मैनेजर्स की टेबल से तो एम्प्लॉज की टेबल के अंदर इस एबीसी के जो पंद्रह एम्प्लॉज हैं वो भी क्या हो जाएंगे डिलीट हो जाएंगे कैस्केड क्या करता है कि जो पेरेंट में होगा वो सब के सब रिकॉर्ड जो उस पेरेंट टेबल से जुड़े हुए वो सब पे अप्लाई होगा कौन क्लियर हो गया अपडेट पे भी वही होगा कि अगर आपने अपडेट की आईडी कहां से मैनेजर्स की टेबल के किसी भी मैनेजर से तो वो ऑटोमेटिक आईडी वहां पे भी अपडेट हो जाएगी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यानी अगर अहमद जिसकी आईडी टू है एज अ मैनेजर है और उसके पचास इंप्लाइज है अहमद एज अ मैनेजर है जिसकी आईडी क्या है टू और उसके पचास इंप्लाइज है ठीक है कल को आपने अहमद की आईडी क्या हटा के कर दी टू से थ्री कर दी कहां से की मैनेजर्स की टेबल से लेकिन उसी आईडी से तो उसके 50 क्या है एम्प्लॉज है ना तो क्या करेगा उन 50 एम्प्लॉज के सामने अहमद की आईडी अपडेट करके टू से क्या कर देगा थ्री कर देगा कौन सा क्लियर यानी अगर डेटा डिलीट होगा तो चाइल्ड टेबल या एम्प्लॉय टेबल से भी उससे रिलेटेड डेटा डिलीट होगा अगर अपडेट होगा तो आपका कहां से अपडेट होगा उस टेबल से भी अपडेट चले जी ट्राई करके देख लेते हैं मैनेजर का टेबल बना चुके हैं यहां पे आके हमने बनाना है अब एम्प्लॉय का अब डेटा डमी इंसर्ट कर देते हैं जैसे पहले इंसर्ट किया था I am going to insert these records again कि ये सारे मैनेजर होंगे और कुछ एम्प्लॉय हमने नीचे इंसर्ट किए थे we are going to insert them again Ali है एक एम्प्लॉय उसके अलावा अच्छा अली बार बार रिपीट होगा ये अली एक ये है ठीक है अली का एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया हमने इसी तरह हमारे पास दूसरा रिकॉर्ड भी अली है यहाँ आ जाते हैं अहमद एड करवा देते हैं अली को ठीक है बेटा अब इनको सिलेक्ट करके देख लेते हैं कि हमारे पास ये किस तरह से चीज़ें शुरू हो गई ठीक अब मैंने कहा कि मैनेजर्स की टेबल में है पांच रिकॉर्ड एम्प्लॉयज की टेबल में है तीन रिकॉर्ड और यहां पे टू मैनेजर जो हमारा है उसका एक ही एम्प्लॉय मैं चाहता हूं इस टू मैनेजर के कुछ और एम्प्लॉय भी एड हो जाए मैं सपोज अली को यहां पे कर देता हूं फॉर एग्जांपल फहद और इसकी वैल्यू यहां पे पास कर देते हैं फोर्टी थाउजेंड और ये टू इसकी एज अ मैनेजर आईडी होगी तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूं अब मैं बिल्कुल नीचे आता हूं और इसको फिर से देखते हैं कि इसके अंदर डेटा क्या पड़ा तो मैनेजर्स की टेबल में अब पड़े हैं पांच रिकॉर्ड और एम्प्लॉयज की टेबल में कितने पड़े हैं बेटा चार रिकॉर्ड लेकिन यहां पे ये जो अली है इसका मैनेजर भी कौन है जिसकी आईडी टू है यानी हसन जो है अली का भी मैनेजर है और हसन जो है वो फहद का भी मैनेजर है कौन सा क्लियर हो गया ठीक है बेटा यहां तक अब मैं चाहता हूं कि यहां पे जब मैं हसन के रिकॉर्ड को अपडेट करूं या हसन की आईडी जो यहां आ रही ना टू मैं इसको क्या करूं अपडेट करूं तो क्या ये अपडेट करने देगा तो हमने यहां पे ऑलरेडी अपडेट वाली क्यूरी लगाई थी मैनेजर्स के लिए तो यहां आ जाते हैं ये रहा मैं यहां पे आके अपडेट करना चाहता हूं मैनेजर्स की उस आईडी ये देखो अपडेट करो मैनेजर्स की टेबल आईडी करो सेट टू को हटा के कौन सी आईडी सिक्स रखो वेयर मैनेजर आईडी क्या है टू है यानी हसन यहां पे इज अ मैनेजर है बेटा उसकी आईडी क्या है टू अगर मैं इसको अपडेट करता हूं तो क्या ये चाइल्ड टेबल में भी टू कर देगा हर जगह कर देगा क्योंकि हमने क्या लगा दिया रिलेशनशिप पे कैस्केड आंसर क्लियर है कि ऑन अपडेट पे हमने क्या लगाया था कैस्केड कि जब भी पेरेंट टेबल या मैनेजर की टेबल से डेटा अपडेट करोगे तो चाइल्ड में भी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा आंसर क्लियर है कि आपके मैनेजर्स की टेबल से एक रिकॉर्ड को अपडेट करोगे वही रिकॉर्ड अगर इंप्लॉयज की टेबल में पचास हजार भी इंप्लाइज के ऊपर लगा हुआ है ना उसका या समझ लो पचास हजार इंप्लाइज भी उसके अंडर काम करते हैं तो उनके सामने क्या वो आईडी सेट हो जाएगी जो आपने यहां से चेंज किया कौन सा क्लियर है चले जी अपडेट करते हैं और टेस्ट करते हैं इसको कि क्या यह हुआ या नहीं वन रो इफेक्टेड दोनों टेबल को चेक कर क्या हुआ यहां से तो आईडी अपडेट हुई हसन हो हसन की आईडी पहले क्या थी टू अब क्या हो गई सिक्स लेकिन यहां आओ तो उसके पास हमारे पास क्या हो चुका है ठीक है पहले भी अली हसन के अंडर में काम करता था अब भी फहद किसके अंडर में काम कर रहा है हसन अच्छा इसी तरह हम क्या करते हैं कि डिलीट करते हैं एक रिकॉर्ड कौन सी टेबल्स है मैनेजर्स की टेबल्स जो कहां जुड़ा हुआ है इस एम्प्लॉय के टेबल के साथ जुड़ा हुआ सपोज इसी हसन को अब यहां से आके डिलीट भी कर देते हैं मैं कहता हूं डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम क्या है बेटा मैनेजर वेयर मैनेजर की ID is equal to six यानी जिस बंदे की आईडी सिक्स है उसको करो डिलीट कौन सा क्लियर अगर ये रिकॉर्ड डिलीट होता है यानी हसन यहां से डिलीट होता है तो हसन के अंडर में अभी कितने एम्प्लॉइज हैं अली और फहद दो है ना तो हमने ऑन डिलीट पे भी क्या अप्लाई किया हुआ कैस्केड तो कैस्केड क्या करेगा यानी खुद तो डिलीट होगा लेकिन उसके अंडर जो एम्प्लॉज हैं वो भी क्या हो जाएंगे डिलीट हो जाएंगे तो मैं यहां पे आके क्या करता हूं इसको सिलेक्ट करता हूं और मैं करता हूं डिलीट वन रोज अफेक्टेड लेकिन अब अगर मैं यहां पे आके इस ट्रेवल को सिलेक्ट करके देखूं मैनेजर और एम्प्लॉज दोनों को तो क्या इफेक्ट हुआ है दोनों ट्रेवल्स के ऊपर यहां आता क्या हुआ हसन डिलीट हुआ मैनेजर्स की टेबल से लेकिन हसर के हसन के अंडर में यहां पे जो दो एम्प्लॉज काम करते थे वो भी क्या हो गए डिलीट हो क्योंकि हमने जब इन दोनों टेबल्स में रिलेशनशिप लगाया था तो हमने क्या लगा दिया था ऑन डिलीट और ऑन अपडेट पे कैसकेट कैसकेट का मकसद जो वहां होगा वो वहां पे भी होगा जैसे किसी मेन ब्रांच आपकी जो नंबर ऑफ ब्रांचेस होती हैं आपको पता है एच जैसे हमारे पास एक बैंक है उसमें जो भी नए रूल आते हैं वो सारी ब्रांचेस पे क्या हो जाते हैं अप्लाई हो जाते हैं ऐसे ही है ना तो मेन ब्रांच के अंदर भी हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉज होंगे उन पे जो भी रूल नए आए ऑटोमेटिक जो आपके ब्रांचेस हैं उस एच के उस सब पे भी अप्लाई हो जाएगा कॉन्सेप्ट क्लियर तो कल को इस तरह के डेटाबेसिस के ऊपर आप क्या कर देंगे आप इस तरह की चीजें अप्लाई करते लेकिन कभी कभार सिनेरियो ये होता है कि जैसे मैंने आपको दूसरा सिनेरियो बताया था कि अभी तो चलो वो बंदा कंपनी छोड़ के जा रहा है तो उसके एम्प्लॉयज भी आप डिलीट कर रहे हो है ना कि उनको भी आप खत्म कर रहे हो लेकिन मैं चाहता हूं कि यार ऐसा ना हो कि फॉर uh, एग्जाम्पल अगर कोई मैनेजर छोड़ के जा रहा है तो मैनेजर जब छोड़ के जा रहा है तो मैनेजर को ही हटाओ ना एम्प्लॉयज क्यों डिलीट कर रहे हैं हम सब क्लियर है इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें यहां पे ऑन डिलीट पे क्या लगाना है सेटनल और ऑन अपडेट पे भी क्या लगाना है सेटनल अगर आप चाहते सही है लेकिन हाँ ऑन डिलीट पे तो आप चलो सेटनल ही लगा दो अपडेट पे आपकी मर्जी है कि पेरेंट टेबल में अगर किसी मैनेजर की आईडी अपडेट होती है तो ऑटोमेटिक वहां पे भी अपडेट हो जाए तो इस पे तो कैसकेट चलता है ऑन अपडेट सब क्लियर है यहां तक लेकिन ऑन डिलीट पे क्या करेंगे सेट नल कर देंगे इसके लिए मुझे फिर से टेबल्स को क्या करना पड़ेगा ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि ये स्ट्रक्चर पे ही तो अप्लाई कर रहे हैं हम ये एक बार का काम है बेटा यानी हम टेबल्स जब बना रहे होंगे एक बार ये अप्लाई कर दिया फिर बार बार करने की कोई जरूरत नहीं सही है ये काम पूरा डेटाबेस एंड पे होगा हमें लॉजिक एंड पे कुछ भी नहीं करना या जब हम बिजनेस लॉजिक अप्लाई कर रहे होंगे तब हमें इस तरह की चीज़ों को छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अच्छा अब अगेन कह रहा है कि मैनेजर्स की टेबल को आप पहले डिलीट नहीं कर सकते you must have to go with employee first drop this again क्या कह रहा है अच्छा ये डिलीट सॉरी ड्रॉप हो चुकी है आई होप हाँ देख लेते हैं सिलेक्ट करके कौन सा क्लियर है ड्रॉप कर दी थी हमने ऊपर चलते हैं और फिर से इनको बनाते हैं क्रिएट टाबल मैनेजर मैनेजर तो ऐसे ही बनेगा सही है मैनेजर के टेबल को कुछ नहीं करना है बस जहां से रिलेशनशिप दे रहे हो उस पर आपको जो चीज़ें अप्लाई करनी है उनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है मैनेजर का टाबल बन गया उसके बाद हमें जाना है एम्प्लॉय के टाबल में एम्प्लॉय के टाबल पे हमने पहले लगाया था केसकेड अब क्या लगाएंगे सेट नल कौन सा क्लियर है कि जब भी डेटा डिलीट होगा मैनेजर्स की टेबल से तो आपके एम्प्लॉय के टेबल के अंदर से अब पूरे एम्प्लॉय डिलीट नहीं होंगे सिर्फ क्या होगा सेटनल हो जाएगा कि अब इनका कोई मैनेजर नहीं रहा ये लावारस हो चुके सही है इस तरह से चले जी अब मूव करते हैं डेटा की तरफ कि इसको बना दिया हमने एम्प्लॉय को नहीं एम्प्लॉय को हमने सिर्फ सेटनल अप्लाई किया डिट इन क्रिएटेड ठीक है जी यहाँ क्रिएट करते हैं इसे हो चुका अगेन आपको क्या करना है मेंटेनेंस की टेबल के अंदर कुछ डमी डेटा ऐड करना है कर दिया इसी तरह एम्प्लॉयज के अंदर भी हमें क्या करना है डमी डेटा ऐड कर देना एक एम्प्लॉय है अली उसके बाद कौन है जी फहद के बाद कौन है अहमद ये हो चुके हैं चलें जी अलीगुल भी है तो इसको भी ऐड कर देते हैं तो हमारे ये कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके हैं अब मैं यहां आता हूं इसको सिलेक्ट करके देखते हैं कि दोनों टेबल में डेटा क्या बढ़ा श्योर है पांच एम्प्लॉज हैं और चार सॉरी पांच मैनेजर हैं और चार एम्प्लॉइज हैं सही है मैंने कहा कि अगर मैनेजर्स की किसी भी टेबल से आप कोई डेटा डिलीट करते हो तो चाइल्ड टेबल या एम्प्लॉयज की टेबल में अब वो एम्प्लॉय डिलीट नहीं होंगे वो क्या हो जाएंगे सेट नल हो जाएंगे यानी अली का यहां पे अभी मैनेजर कौन टू आईडी वाला यानी हसन इसी तरह यहां पे अलीगुल का जो मैनेजर है वो कौन है एबीसी तो अगर मैं क्या करता हूं एबीसी को डिलीट कर देता हूं तो अलीगुल का अब कौन होगा हमारे पास जो है मैनेजर कोई नहीं होगा बस क्या हो जाएगा उसके सामने सेट नल हो जाएगा या नल सेट हो जाएगा तो मैं ड्रॉप करता सॉरी डिलीट करता हूं टेबल का नाम क्या है भाई टेबल का नाम है मैनेजर वेयर मैनेजर की आईडी क्या है वन है ठीक है delete from manager from clause नहीं दिया हमने from manager where manager I D is equal to delete करते हैं वन रोज अफेक्टेड क्या हमारे पास उसके एम्प्लॉज के ऊपर क्या फर्क पड़ा देर वी गो तो आपके पास एबीसी डिलीट हो गया लेकिन एबीसी का जो भी इंप्लॉय था यहां पे अभी एक है कल को एक हजार हो सकते हैं सबके सामने क्या हो जाएगा नल सेट हो जाएगा सही है तो कभी कभार हमें इस तरह की जरूरत पड़ती है कभी कभार हमें कैस्केट की जरूरत पड़ती है एक और भी होता है जिसको कहते हैं नो एक्शन क्या होता है नो एक्शन एक होता है सेटनल एक क्या होता है कैस्केड और तीसरा क्या होता है नो एक्शन चले एक काम कर लेते हैं एक और काम again we have to drop these tables और हमें इसको ट्राई करना है दोनों टैबल को फिर से ड्रॉप करेंगे एक टैबल ये और दूसरी है ये ठीक है अब हम मूव करते हैं कि हमें फिर से टेबल बनाना है मैनेजर का क्रिएट किया हमने अब हम जब एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट करेंगे तो उसके ऊपर हमें क्या करना है यहां पे आके सेटरनल नहीं अब क्या लगाना है नो एक्शन कुछ ना करो है ना नो एक्शन तो अब हम देखते हैं कि जब हम नो एक्शन लगाते हैं तो क्या होता है suppose I am going to create it इस टेबल को फिर से क्रिएट करने जा रहे हैं और सिर्फ डिलीट पे नो एक्शन लगाया ठीक है जी डिलीट हो चुका यानी अप्लाई हो चुका अब मैनेजर्स के अंदर हमने फिर से क्या ऐड करना है डमी डेटा तो सेलेक्ट दिस एग्जीक्यूट दिस इसी तरह हमें एम्प्लाइज के अंदर कुछ डमी डेटा ऐड कर लेना है यहां से सेलेक्ट करते हैं और कुछ रिकॉर्ड है वो ऐड कर देते हैं ठीक है बेटा ये भी हमने ऐड कर दिए और यहां पे आके अब चेक करते हैं कि इन दोनों टेबल में जो डेटा पड़ा है वो किस तरह से ठीक है बेटा अब हमारे पास मैनेजर्स के पास अगेन पांच रिकॉर्ड है और उसके बाद एम्प्लॉय के टेबल के पास चार एम्प्लॉज हैं लेकिन एक चीज नोट करें यहां पे अली और फहद का जो मैनेजर है वो कौन है जिसकी आईडी टू है यानी हसन है अब मैं हसन को करने जा रहा हूं डिलीट जिसकी आईडी क्या है टू है तो क्या नो एक्शन किस तरह से आउटपुट देता है क्या आपको जो है एज आउटपुट में देता है तो डिलीट करते हैं क्या हुआ ये वही है जो रेस्ट्रिक्ट कर रहा था ना डिफॉल्ट रेस्ट्रिक्ट और नो एक्शन का मकसद एक ही है यानी no action is a default है दो या ना दो वो ऑटोमेटिक वही काम करेगा कौन सा क्लियर हो गया समझ में आ रहा है नो एक्शन डू नथिंग है ना अपडेट पे और डिलीट पे अगर आपने नो एक्शन लगाया तो जो बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी हो रहा था वो नो एक्शन से होता है कौन सा क्लियर कैस्केड और सेटनल से कोई ना कोई चीज़ आपकी अप्लाई होती है और ये दोनों तीनों आपको आई होप क्लियर हो गए होंगे और उम्मीद करते हैं कि ये एक ही बार में समझ में आ गए